тек қайсарды өлтірген өз анасы екенін ғана бүгіп қалды айсұлу мен қайсармен жастайымнан бірге болдым оның осындай дәрежеге қалай көтерілгенін өз көзіммен көрдім жиырма жылдай отасқан жарын тастап саған үйленгенде қарсы болып ақылға шақырғанымен мені тыңдамап еді ессіз ғашық болып өз дегеніне жеткен бірақ кейінгі кезде қатты ашуланшақ күйгелек болып өзгеріп кеткен соның бәріне сен кінәлі екеніңді айтып берген сенің қызыңды алып қашып кеткеніңді айтқан менде, қайтадан қызын алып келгенінен хабарсызбын қазір менде ақ-қарасын анықтайтын уақыт жоқ жерлеу рәсіміне дайындаламын сенің бұл жерден кеткенің жөн және де ертең де жерлеуге келгеніңді қаламаймын деп үйден қуып шығуға айналды ерден маған қызымды табуға көмектесші құлың болып аяғыңа жығылайын сенің де балаларың бар ғой көмектесші маған деп еңіреген айсұлуды дедектетіп екі жігіт қақпадан бір шығарып есікті сарт жапқан қайсардың қызын қайда жібергенін білмей жан таласып, іздеп жүргеніне де айдан аса уақыт болды есінен айрылардай болған айсұлудың сол кездегі халін сипаттар сөз жоқ еді ұйқысыз күлкісіз өткерген сол күндерін ойласа әлі күнге көзіне жас келеді алла ананы баласымен сынамасын деп бекер айтпаған ғой қызының ізін таба алмай көкірегі қарс айрылған айсұлуға тағы да сол жаңыл апайы көмекке келген сол кісінің ақылымен ерденді іздеп тауып мен заңды түрде әлі де қайсардың әйелімін оның заң түріндегі жалғыз мұрагерлері қызым екеуміз маған қызымды табуға көмектеспесең осы құқықтарымды қолданып қайсардың артынан қалған бизнесін өзім басқарып дүние-мүлкіне ие боламын егер қызымды тауып берсең өз еркіммен мұрагерліктен бас тартамын деп төтесінен қойып қалды сөйтіп бірер күннен соң ерденнің ұсынған құжаттарына қол қойып қызы орналасқан көрші қырғыз еліндегі жабық интернаттың мекен-жайы жазылған қағазды қолына түсірген құстай ұшып жетіп бар құжаттарын рәсімдеп кішкентай құлыншағын құшағына қысқан сәті әлі көз алдында үш айдан артық көрмеген қызын аймалап құшағына қысқан айсұлудан бақытты жан жоқ еді қызы да анасын қатты сағынып қалыпты қайта айырылып қалатындай етегіне оралып жылаудан көз ашылмайды кіп-кішкентай сәби жүрегі не болып жатқанынан хабарсыз әкесінің өзін жалғыз тастап кеткенін айтып былдырлаған тілімен шағымданып тұрған сүп-сүйкімді қызын құшақтап алласына шүкіршілігін айтқан айсұлу бар көрген қиындықтарын ұмытып жаны жадырап елге қайтты келе сала анасының сотына кішкентай құлыншағын жетектеп келген айсұлу анасына кесілген жазаны естіп ұнжырғасы қаты түсіп күйзеліп кеткен еді бірақ анасының сот залында айтқан соңғы сөзі мен анамын балаларымның бақыты үшін қолымды қанға малғаным үшін еш өкінбеймін дегені бойына қуат беріп өзін-өзі қолға алуға өмірінің жаңа парағын бастауға септігін тигізген сөйтіп өзіне қанша қайғы мұң әкелген қалада бір минутта қалғысы келмей өмірінің қайсармен байланысты шақтарын тезірек ұмытуға тырысып анасы айдалып кеткен өзіне бейтаныс өлкеге кішкентай құлыншағын жетектеп қоныс тепкен еді әрине жалғыз басты үйсіз-күйсіз әйелге жаңа ортаға сіңісіп кету оңай болмады бірақ айкөркем үшін бұлар үшін өз өмірін пида еткен анасының үмітін ақтау үшін жарғақ құлағы жастыққа тимей жан таласып еңбек етті бейнет түбі зейнет деп бекер айтпаған ғой бірер жылдан соң еңбегінің арқасында өзі кішігірім тәттілер пісіретін цех ашып аяғынан тік тұрып кетті барлық ойы қызын еш мұқтаждық көрсетпей өсіру болған ол жеке өмірін ысырып қойып тек жұмыс істеп қана өмір сүрді әр ай сайын анасының қасына барып ол кісінің басына түскен ауыр тауқыметін жеңілдетуге тырысып қызының жетістіктеріне шын қуанып жүріп жылдардың сырғып өтіп кеткенін де байқамапты көңілдерін білдіріп жүректерін ұсынған қанша ер азаматтар болғанымен бұның жүрегі селт етпеген кей кезде өзін нәзік жанды әйел ретінде сезінгісі келіп өз болмысынан қашып құтыла алмаған сәттерде ай көркемін ойлап көңілі су сепкендей басылатын өз әкесі көрсетпеген жақсылықты бөтен біреу көрсете алар ма бұның көңілін тапқан адам ай көркеміне нағыз әке бола алар ма екен деген күмән жеңіп еш уақытта сезімге бой алдырып көрмепті бір сарынды тіршілік қамымен жүріп өмірінің он шақты жылының өтіп кеткенін де байқамапты ай көркемі он үшке толғанда қолына өзінің бойтұмары болған білезігін тағып тұрып жаным осы білезік сені жамандықтан қорғар бойтұмарың болсын менен қарағанда сен бақыттырақ болшы құлыным менің көргенімді алла саған көрсетпесін осы білезік сені бақытқа жетелер бағдаршамың болсын деп тілек тілеген еді содан кейін көп замай анасына барғанда анасының қатты жүдеп кеткенін байқап сұрастырып еді анасы мені қайтейін деп едің өздеріңнің қалдарың қалай маған қарайласамын деп жат өлкеде жүргенің жаныма батады өзіміздің туған жерімізге жететін күн болар ма екен әкең жиі түсіме кіріп жүр күнсұлу екеуінің басына баратын да адам жоқ екеуінің басына барып құран бағыштар күн туар ма екен деп ауыр күрсінген сол кездесуде анасын соңғы рет көріп тұрған, сездірмепті ғой қу жүрек өмірінің он жылын темір тордың артында өткізген анасы бір күнде тып-тыныш қана түрменің тар қапасында ұйықтап жатқан күйі мәңгілікке аттанып кете барды анасының соңғы сөзі жадында жаңғырып жол ауыртпашылығы қиындықтарға қарамай анасының мүрдесін туған жерлеріне жеткізіп арулап әкесінің жанына қойды сол беті өзі туып өскен қалаға келіп қайтадан өмірін жаңа парақтан бастағанына да бір-екі жыл болыпты туған жеріне жеткен соң бұрынғы тәжірибесінің арқасында еш қиналмай кәсібін ары қарай дөңгелетіп ала жөнелген ол тез арада баспаналы болып қызын ақылы мектепке орналастырды қазір аллаға шүкір жанына керектің бәрі бар материалдық жағдайын шешіп қойған тек жүрегі жалғыз осы қалаға көшіп келген соң шыны керек көңілі елегізіп еркінді іздестіріп көрді бірақ оның жанұялы екенін біліп өзіне ол туралы ойлауға тыйым салып бұрынғыша ер мінезді қалпымен жанына ешбір еркекті жолатпаған күйі тек жұмыс деп таңын атырып күнін батырып жүрген жайы бар енді міне бағана ай көркемі келіп күлімдеп өзінің білезігіне көзі түскен бір түрлі қызық адамның берген карточкасын айналдырып отырғанына да бір талай уақыт болыпты жүрегінің түкпірінен лықсып шыққан бір сезім бойын баурап өң алабұртып жанын қоярға жер таба алмай отыр еркін де айсұлудан хабар күтіп елегізіп жүргеніне бірнеше күн болған не жұмыс істеуге құлқы жоқ не асқа тәбеті жоқ дел-сал күйге түскен ол жанының емі айсұлумен кездесу екенін іштей сезеді кеше үйіне келіп келіншегі самалмен ашық сөйлесті екеуінің бір-біріне бөтен адам болып кеткенін онымен ендігі өмірін өз-өздерін алдап өткізгісі келмейтінін айтып жақын арада ажырасқысы келетінін бетіне айтты мұндайды күтпеген самал байбаламға басып сонда сен біреуді тауып ала қойдың ба не менің жастық шағымды пайдаланып керексіз заттай лақтыра саламын деп ойлайсың ба деп айғайға басқан әншейінде ұрсып жатса да тымырайып үнсіз қалатын өзімен-өзі әуре болып бұған көңіл бөлмейтін әйелінің мына мінезіне таңғалып самал кімді алдағың келеді екеуміздің сезіміміз сөнгелі қай заман не еркектеп мені не енем-ау деп шешемді сыйламайсың туыстарым үйдің есігінен қарауды қойғалы қашан не істеген жұмысың жоқ не үйдің шаруасын қарық қылмай әйтеуір күн оттау деп жаттырсың. екеуміздің бір шаңырақ астында өтен адамдардай өмір сүріп жатқанымыз өтірік емес пе әлі жассың жаныңа жақын адам тауып аларыңа сенімім мол ал мен енді қалған өмірімді бұрынғыдай өткізгім келмейді деп есігін сарт еткізіп үйінен шығып кеткен жұмысына келіп біраз отырған соң ештеңеге құлқы болмай көше кезіп сандалып жүрген ол үйіне қайтқысы келмей тағы да сол мейрамхана алдындағы сәкіде ұзақ отырды кенет телефонына келіп түскен бейтаныс нөмерді көріп жүрегі кеудесінен шығып кетердей алқынып алло деген даусы дірілдеп арғы жақтан еркін деп үнсіз қалған дауысты жазбай таныды айсұлу ғой қанша уақыт өтсе де бұл дауысты ешкіммен шатастыра алмайды аптығып айсұлу бұл сенсің бе даусы тарғылданып шыққан еркін орнынан атып тұрды айсұлу сен екеуміз жолығуымыз керек сені өзіміздің сүйікті орнымызда тосамын тек келе алмаймын демеші жылнамдата сөйлеп жалына үн қатқан оған байыппен ғана жақсы ертең кешкі алтыда кездесейік деген айсұлу телефонын өшірген содан бері не істеп не қойғанын білмей әбден дегбірі қашқан еркін межелі жерге бүгін тым ерте келіп алған осындайда сағаттың тілі тым баяу жылжитын әдет емес пе минуты сағаттай болып созылып жолға қарай көзі талып отыр анадайдан көрінген айсұлуды жазбай таныды қанша уақыт өтсе де мүсіні де өзі де көп өзгере қоймапты қою қара шашын бұрынғыша бір бұрымға өріп ботадай көздері ерекше нұр шашып бетіндегі шұңқыры сәніне әр қосып жайлап басып келе жатқан ғашығына қолындағы раушан гүлдерін құса ұстап тұра ұмтылған еркіннің де жүзі алаулап кеткен сөйтіп екі ғашық арада 17 жыл өткенде қайта кездесті таңға дейін бір-біріне өткен өмірлерін айтып әңгімелері таусылмаған екеуі бірін-бірі қимай ұзақ отырды еркін айсұлуды құшағына қысып енді тағдыр бізді бөле алмайды айсұлу тек сен келісімін берсең болды мен басымды босатып сенімен бас қосқым келеді тек асығыстық жасап қарсылық көрсете көрмеші екеуміздің де бақытты болар шағымыз жеткен сияқты деді толқып білмеймін еркін оған айкөркем қалай қарайды екен мен жалғыз емеспін ғой ол сені қабылдай ала ма екен деп кібіртіктей берді айсұлу өмір бойы өзіңді тек құрбандыққа шалып келгенің аз ба енді қызың үшін өз бақытыңнан бас тартпақсың ба неге ол мені қабылдамайды деп ойлайсың асықпашы еркін уақыт бәрін өз орнына келтірер сені көргеніме қатты қуаныштымын бірақ сенің де басың бос емес бәрі бір жақты болған соң қайта кездесейік әзірге осы сыйластығымызбен үйді-үйімізге қайтайық деп бұрынғы қалпына сырын бермейтін сыпайы мінезімен салқын қоштасқан айсұлу ұзап бара жатты еркін сол күннен бастап анасының үйіне көшіп алды анасы да ұлының көңіліндегі өзгерісті байқап бар сырын тыңдаған соң қолынан келгенше қолдау көрсететінін айтқан бүгін самалға ажырасуға өтініш берген және өздері тұрған пәтерлерін оған қалдыратынын айтып алдынан өтуге келді келіншегі шаптығып сен менен кетем дейсің бе жоқ ол менің сенімен тұрғым келмейді естігің келсе ал ендеше тыңдап ал мен сені ешқашан да сүйген емеспін Сен сүюге лайықты емессің сен маған тек ақшаң үшін ғана керек болдың сен жұмысқа кеткенде мен етегіме намаз оқып отыр дейсің бе сенен мың есе артық жап-жас жігіттер мені аңсап айтқаныма көніп айдағаныма жүреді құдай-ай сенен бала көтеріп қалмайыншы деп әрқашан сақтанып жүргенім қандай жақсы болған бірақ сенің қолыңнан әке атану ешқашан да келмейді естисің бе келмейді себебі сен қауқарсыз қуршалсың деп ары қарай аузынан ақ кіріп көк шығып жатқан келіншегіне жиіркенішпен қараған еркін үйінен шыққанша асыққан жүрегін жағымсыз бір күй құрсап көкірегі удай ашып кеткен қалайша ғана осындай жаны пасық адаммен бір шаңырақ астында алты жыл бірге тұрған көзі қайда болған неліктен өз өміріне соншалықты немқұрайлы қараған қабағы қарс түйіліп салы-суға кетіп келген ұлының көңілін көтергісі келіп анасы «Еркін, Айсұлумен мен таныстырғың келмей ме? Мен ертең дастархан жасап қояйын. Қызымен бірге біздің үйге қонаққа шақырсаңшы не дегенмен де неше жыл бойы көрмеген көз танысың ғой үйге келіп ауыз тиіп кет деп шақырудың еш әбестігі жоқ болар деп құшағына алып маңдайынан мейірлене иіскеген шіркін ана жүрегі деген қандай керемет анасы бар адамдар шынымен қартаймайды екен ғой құлазыған көңілі жадырап анасына еркелей қарап күлімсіреп қолдай кеткен еркін іштей шүкіршілігін айтып анасына ұзақ ғұмыр тілеп айсұлумен сөйлесуге асыққан айсұлу мен айкөркем анасының үйген кірге кезде-ақ екеуінің мейірлене қарап қалған анасының жүзінен айсұлуды бірден ұнатқаны көрініп тұрды бәйек болып ас-үстеріне түсіп алып-ішіп жүрген анасына көмектесіп жүрген айсұлуға қарап еркіннің көңілі марқайып отыр өзінің пісірген тәттілерін ала келген айсұлу да өзін емін-еркін ұстап ашық-жарқын қалпында анасымен шүйіркелесіп кеткен тамақтанып болған соң анасының әкеп берген фотоальбомдарын қарап отырған айкөркем күлімсіреп мәссаған менің мынандай да суретім бар екен ғой бұл сіздерде қайдан жүр анашым қарашы мына суретте менің жасым нешеде деп айсұлуға ұстата берген суретке қарап бәрі аң-таң қызым-ау бұл еркін ғой қателеспесем үш жасындағы суреті деген анасы аңқиып айкөркемге қарап қалды суретке қараған айсұлудың да өңі бозарып кетті құдай-ау мынау аумаған өзінің айкөркемі ғой осыған дейін неге ойына келмеген неліктен ғана айкөркемі еркіннің қаннан жаралған осыған дейін сезбеген жүрегі қысып ауа жетпей құлап бара жатқан айсұлуды құшақтай алған еркіннің де көзінен жас ытқып шықты осылай тағдырдың тәлкегіне түсіп айырылысқан қос ғашық қайта табысып бақытты отбасының іргетасы қаланған еді содан бері де бір жыл зымырап өте шықты бүгін демалыстан теңіз жағасынан қайтып келе жатқан әке-шешесін сағына қарсы алуға дайындалып ерекше қуанып жүрген айкөркемнің білезігіне білезігін тағып беріп жатқан әжесі бақытқа бастар бағдаршамың бойтұмарыңды тағуды ұмытып кетпе құлыным деп бетінен мейірлене сүйіп жатыр аппақ маржан тастармен түзілген білезіктен салбырап тұрған әдемі ай мен жылтыраған жұлдыздар шымыңдасқандай жарқ-жұрқ етеді әңгіменің соңы құрметті оқырмандарым әңгіме жайлы пікіріңізді күтемін сізге ұнады ма жаңа әңгімемді ертең жаңадан бастаймын уақыты болмай бітіп қалды деп ренжімеңіздер өзіміз бір регламент уақытына қойып жазамыз сол уақыттың бітпей тұрып әңгімем бітіп қалды